bener yang namanya Andre? Iya. Kok tahu sih? Iya, soalnya bisa dilihat dari muka kamu. Kenapa mukaku? Ganteng. 忍びの時代は終わる Alhamdulillah. Aji. astaghfirullah. Yakin pacar kamu setia? Coba sini aku godain. hembor di telah Berapa lama kamu dihukum di sini? Aku seumur hidup. Gara-gara apaan? Gara-gara maling helm. Gak mungkin maling helm. Kena penjara seumur hidup. Iya meling helm sama kepala-kepalanya. Ikutin aku ya bro. Fanta tuang, Sprite tuang, Coca-Cola tuang, kocok, minum. Satu sama satu, dua. Loh, kan ku, suruh ku, aduh ikutin aku. Satu sama satu lah, ya, satu baru minum. Eh. あらあらりりりりリらりりりりりり Kamu itu terlalu jelek buat aku. Kalau aku ganteng, selera aku bukan kamu. Kenapa sih cewek kalau foto bareng-bareng itu pada berisik? di pup pup pup pup pup pa tu tu tu tu pup pa tu tu tu tu tu tu tu hmm Rahmat saw me one time. bang, she shot me two times Bang, bang, bang Unicorn Indra Gobel Remake मैं जाता हूँ यार घड़ी